kita kot jong ka G20 kita na silong mata. Kae ka G20. Ko belai si pun ebi subscribers baru ki ba chuso dron page video sekena channel story tala London. Lah. Ka G20 ka dei ka group jong ki arpo tili ki riga pasai. International Economics Cooperation of the Group 20. Kita kot jong ka ni ka G20 ki dei ka Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, European Union, ke France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, United Kingdom, by the United States of America. Kajing temu jangka ni ke group of 20 lan ke G20 kalong ban pen klan ya ke kai pateng bat ban weng ya ke nugu nugu jing e ha ke jing ye ban kentiu ya ke yok kekot bat keroy kepar ha ke pertai berokoi ya ke ni ke kenhun jongki arpo tligri latip kum ke G20 ngis ngau sorong la dangi pai she koi ka liang bat ka dei ru ka sin ka baneng kong ya ki india ban yo long chaman shu shu ngi su kmen da ka ching long chaman jong ka ri india ki de khot jong ka tik group ki lawan yu ke chat hapo ka jela jongi ha ka ba ya ka dor bar